Всем здорова, с вами Игорь Дрона. Это видео про празднование Hello различными футболистами в Dream League Soccer 2021. Ну на этом все, друзья. Кому понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока!